Упражнение 6.4. Слушайте, читайте, повторяйте. Это книга. Это я. Что у тебя? У меня книга. Что у тебя? Книга. Где книга? Книга у меня. Где книга? У меня. У кого книга? У меня. Книга у тебя? Да, у меня. Это кофе. Это ты. Что у тебя? У меня кофе. Что у тебя? Кофе. Где кофе? У тебя. Кофе у меня? Да, у тебя. У кого кофе? У тебя. У кого кофе? У меня. Кофе у тебя? Да, у меня. Это кошка. Это Коля. Кто у него? У него кошка. Кто у него? Кошка. Где кошка? У него. У кого кошка? У него. Кошка у него? Да, у него. Коля, у кого кошка? У меня. Это Вика. У нее цветок. Что у нее? У нее цветок. Что у нее? Цветок. Где цветок? У нее. У кого цветок? У нее. Цветок у нее? Да, у нее. Вика, цветок у тебя? Да, у меня. thank you